kuueteistkümnes sajand, Domostroi majakord Venemaal. naine küsigu oma mehe käest järele, kuidas ta Jumala ja tema, see on mehe, neile pärast võiks olla. naine heitku igas asjas oma mehele alla. ta pangu hirmuga mehe sõnu tähele. tulgu mees või harilik külaline, naine istugu alati näputöö juures. sellest saab temale au ja kuulsus ning mehele kiitus. naine käigu ainult nende juures võõraks ja kutsugu ainult neid omale külaliseks, keda mees käsib. külalisega rääkigu ta näputööst ja majatoimetustest. kui naine mehe juhatust aga tähele ei pane, siis peksku mees teda piitsaga mitte aga teiste ees, vaid nelja silma all. misjuures naine oma mehe peale mitte vihaseks ei tohi saada. ühegi süü eest ei pea mees naist aga mööda kõrvu ja nägu rusikaga südame kohta puu- ega raudkepiga peksma, sest sellest tuleb pimedaks ja kurdiks jäämine, käe, jala ja sõrmede äranikastamine. Are you with? mees, võtku ikka naisel kätest kinni ja peksku teda piitsaga mööda selga. mõistlikult, valusalt, tublisti. tuhande üheksasaja kuuekümnendad. milline peab olema korralik naine? Ameerika kodumajandusõpikust. valmistage end mehe koju saabumiseks ette. varuge viisteist minutit puhkamiseks, et oleksite värske, kui ta saabub viimistlege jumestust, siduge paeliuustesse ja nähke värske välja. ta on olnud päev otsa koos väsinud inimestega. olge natuke rõõmsam ja huvitavam. pärast igavat päeva võib ta vajada veidi turgutamist ning teie ülesanne on talle seda pakkuda. pealegi pakub tema vajaduste rahuldamine teile suurt isiklikku naudingut. minimiseerige müra, lülitage tema saabumise ajaks välja pesumasin, föön ja tolmuimeja katsuge vaigistada lapsi. olge teda nähes rõõmus. ärge kunagi kurtke, kui ta tuleb koju hilja õhtul või läheb õhtustama või meelelahutusasutustesse, asutustesse ilma teieta. katsuge mõistada stressirikast maailma ja tegelikku vajadust saavutada kodus rahu ning lõõgastuda. koristage laud ning peske otsekohe nõud. kui abikaasa peaks pakkuma oma abi, lükake see tagasi kuna ta ei vaja pärast pikka tööpäeva lisatööd. Tiina Annuk, tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa, perekonnaõpetus, üheteistkümnenda klassi õpik, Tallinn, Koolibri. meil on ainult kolm lõiku siin ja me oleme nüüd kahekesi siin, et kuidas me seda nüüd jagame siis. tead, loe äh, sina ja ei loe sina hea küll. laste kasvatamine on naisele eneseteostus. naisel on mehe ees teatud eelis. naine võib end alati teostada ka perekonnas, luues kauni ja turvalise kodu, kasvatades lastest elujõulised ning isikupärased inimesed, toetades meest tema tegevuses. mees seevastu vajab eneseteostusvõimalusi väljaspool kodu. läbi aegade on kodusoojuse kandjaks olnud naine. loodus on naisele andnud võime muuta nelja seinaga ruum õdusaks koduks. naisel lasub ka ürgne kodust saatja, ootaja ja vastuvõtja roll. mehe kodu on maailm, naise maailm on kodu. samuti oskab naine maandada pingeid ja jõuab kõike. ravib haigeid, märkab muresid võib öelda, et naine loob selle nähtamatu, mis teeb kodust kodu. tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa. aitäh. meeleteine vestlusring jõudis natukene kõrgemale ja kaugemale tasemele, et kas keegi on kunagi mõelnud, et miks me just praegu oleme hakanud üle maailma rääkima loovusest, loomingulisest ja innovatsioonist. ajal, kui me võtame vastu uusi õppekavasid siin Eestis ja võitleme selle pärast, et missugune aine kui palju tunde saab, on üleüldiselt aru saadud, et ega ei ole väga võimalik ette öelda, mida on inimestel vaja kahekümne aasta pärast aga ilmselgelt üks sellest on siis innovatiivne mõtlemine ja loovus ja, ja kui me oleme üldiselt arvama või enamus Eesti inimesi arvab, et haridus on ju sooliselt neutraalne, siis ma soovitan teil vaadata ükskõik missugust haridusstatistikat ja küsida endalt, miks on see nii. ja, ja täna selle väga lühikese aja jooksul me saamegi rääkida siin kolmest teemast ainult, et kuidas sugu ja soolisus on konstrueeritud ühiskonna poolt ja mida see tähendab ja ma olen täiesti kindel, et kui võtaks vaatluse alla mõisted loovus ja loomingulisus, siis me saaksime ka siin öelda, et see pole mingisugune päris Jumala poolt antud lugu, vaid et see on ühiskonna poolt konstrueeritud. ja mul on hea meel, et eh, meil on olemas esimesed andmed õpetajate uuringute kohta, sest ega õpetajaid Eesti ühiskonnas ei ole uuritud, vähemalt meie riigi rahade eest küll mitte. enamasti on need siis rahvusvahelised võrdlusuuringud ja suhteliselt pealiskaudsed et kui me räägime soost, siis see põhiteadmine, et me ei räägi bioloogilisest anatoomilistest erinevustest, et me räägime sellest sotsiaalsest või sotsiaalpsühholoogilisest või kultuurilisest soost, eh, mis on ühiskonna poolt loodud ja nagu te aru saite, on väga muutuv, siis nii kuueteistkümnendast sajandist kuuekümnendateni ja kuuekümnendatest kuskil eh, üheksakümnendateni et see, et millised on ühiskonnapoolsed normid ja ootused poisiks ja tüdrukuks olemisele või naiseks ja meheks olemisele, millised on nendevahelised suhted, kas need on domineerimis-allumissuhted või on need pigem võrdsetel alustel ja, ja inglise keeles on selleks kasutusel niisugune termin nagu gender, meil eesti keeles proovitakse küll rääkida ka sugupoolest, aga kuna kogu see sotsiaalne sugupool on kõvasti suurem ja tähtsam, siis ma arvan, et me räägime ka lihtsalt soost. see, mille järgi meie seda sugu määrame, mis on üks inimkonna põhikategooria, mille alusel jagataksegi inimesi kahte gruppi, raskusi määratlemiseks, et kumb on tüdruk ja kumb on poiss. või on keegi, kes ei oska öelda? ja on selge see, et see sooline identiteet ja need normid omandatakse sotsialiseerimise käigus, te olete kõik haritud inimesed, ma ei pea seletama, mida tähendab sotsialiseerimine, ja enamasti on need just sellised, et, et nad püüavad väga eristada seda kahte gruppi. ja poisid näevad seda, kuidas peaksid nagu nemad käituma ja tüdrukud käituvad teisiti ja nagu me siin kuulsime Islandi poolelt, et jah, nad tavaliselt monopoliseerivad kõik selle, mis nende soorolli kohaselt neile kuulub ja ehitades oma identiteeti üles ainult teisele soogrupile vastandamisega ja seda eriti poisid. ja, ja see, millest siis sõltub inimese loovus ja loomingulisus ja, ja kui vabana ta ennast tunneb, on kahtlemata seotud eelkõige sellega, milline on siis laiem kontekst, milline on ühiskonna korraldus meil on enamasti kõigil meeles see ühiskonnakorraldus, kus loovust kontrolliti <laughs> piirati ja on ka selge see, et inimes- äh,, tunnustatakse partnerlust, kus võrdselt tunnustatakse iga inimese väärikust, igat inimest ja peetakse ka võrdsust üheks põhimõtteks ja väärtuseks ühiskonnas. ja loomulikult mõjutab seda inimeste loovust ka see, need kriteeriumid, mille alusel midagi hinnatakse me olime väga, minu jaoks väga loovalt valmistatud lõunat söömas äsja. ja millegipärast meil on niimoodi välja kujunenud, et meil kõike, mis on nagu infotehnoloogiaga seotud innovatsioonid ja Skype'id ja muud, tunnustatakse palju rohkem kui mingisugust teist ja tagasihoidlikumat ehk siis nii-öelda kodu või catering'iga seotud loovust. ja loomulikult on teemat palju uuritud, sest sugu ja haridus on, on olnud viimase kolmekümne aasta jooksul nagu põhiküsimuseks. Eestis neid haridusvaldkonnas selliseid uuringuid palju tehtud ei ole. ja, ja jõutud on ühe põhitõeni, et loovus ja bioloogiline sugu ei ole mitte kuidagi omavahel seotud. seda siis nüüd selliste testide ja küsimustike abil, millest me siin ka eile kuulsime ja, ja Väär ja Kaufmann on siis kokku võtnud erinevaid uuringuid ja jõudnud järeldusele, et pooled kaheksakümnest uuringust, mis nad vaatasid, ei leia üldse mingeid erinevusi, ülejäänud, vabandan selle vea pärast, ülejäänud neljakümnest kaks kolmandikku väidavad, et tütarlapsed ja naised on loovamad ja üks kolmandik siis, äh, et mehed ja poisid. ja küsimus tekib nüüd selles, et see loovus nagu ilmneb erinevates valdkondades. et kui, kui arvatakse, et või noh, tähendab, naised on loovamad kirjutamises, see on nagu põhitõde või stereotüüp, et tüdrukud on verbaalselt võimekamad ja esinemises ja tantsimises, siis mehed on kõvasti rohkem ennast avaldanud teaduses ja, ja heliloomingus ja maalimises. ja mul ei ole kahjuks ühtegi statistilist andmestikku selle jaoks, et kas naiste või meeste nimed on rohkem jõudnud maailma areenile ja tahaks nagu ütelda, et, et meil on palju psühholoogilisi uuringuid, mis enamasti ongi keskendunud erinevuste väljaselgitamisele, need jõuavad ka sageli ajakirjandusse, erialakirjandusse, aga juhin tähelepanu sellele, et soolised, sooline uh, sotsialiseerimine algab juba esimestest eluhetkedest peale, kui mitte varem, nii et äh, psühholoogid ei saa kunagi uurida inimesi, kes oleks kasvanud väljaspool mingisugust ühiskonda või väljaspool äh, sotsiaalseid suhteid on selge, et see loovus sõltub sellest, mis last või inimest ümbritseb, alates lasteaiast ja koolist, aga, aga ka ühiskonnast kehtivatest arusaamadest ja ootustest. ja, ja vastavalt nendele kogemustele, mis nad siis on saanud ja kahtlemata mõjutavad ka need soorollid, mis ühiskonnas on. ja üldiselt Eestis arvatakse väga, et see sugu on looduse poolt antud, nii nagu need poisid ja tüdrukud sinna kooli tulevad, sellised nad on ja neid muuta ei saa ja et see oleks nagu indiviidi üks tunnus. ja loovuse kohta olen ma ka niimoodi leidnud mitmest artiklist ja, ja suheldes õpetajatega, et noh, et see on kaasasündinud omadus, mõned lihtsalt on loovad ja teised ei ole loovad. ja et see oleks nagu individuaalne omapära ja et igaühel ei olegi niisugust annet. meil on palju müüte, esiteks on see müüt suurte erinevuste kohta. teiseks see müüt, et kõik on looduse ja looja poolt paika pandud ja hormoonide poolt määratud. ja kolmas tüüp, et naistele ja meestele sobivadki väga erinevad töö- ja tegevusalad. nüüd me kuuleme küll, et koolis räägitakse, et tahaks rohkem meesõpetajaid kooli, meie Riinaga ootame, millal Riigikogu hakkab küsima, et tahaks nagu rohkem naisi Riigikokku. koolis usutakse väga seda, et poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt ja eks nad mingis mõttes õpivadki, aga seda, mismoodi see erinevus on välja kujunenud, sellest väga palju ei räägita. ja arvatakse, et kaasasündinud huvid ka on erinevad ja väga suur müüt on see, et koolis koheldakse kõiki võrdselt, kellelegi ei tehta liiga. Need äh, tekstid kõlavad avalikus diskursuses avaliku arvamuse liidrite poolt, aga ka pedagoogide poolt ja ma tegelikult ei usu küll, et need tüdrukud oleksid niisugused vaiksed ja tagasihoidlikud ja et neil ei ole üldse mingisugust jõudu. nii et, äh, et see on selge, et kognitiivsete võimete poolest ei ole mingeid soolisi erinevusi, küll on aga erinevus selles, kuidas seda aju õpitakse kasutama ja mille nimel ja missugustele ootustele vastates. ja, ja kui teha niisuguseid makrouuringuid erinevate uuringute põhjal, siis tuleb välja, et erinevused soogruppide sees on kõvasti suuremad kui selle kahe soogrupi vahel. nii et äh, et äh, sellest, et rääkida, mis asi on sooline stereotüüp, et te ära tunneksite, mis see on, siis pange tähele, kas nad vastandavad poiss ja tüdrukud, et vot poisid on niisugused, tüdrukud naasugused. kas nad ka väärtustavad ühte poolt rohkem, Eestis tavaliselt poisid on huvitavad, loovamad, aga need stereotüübid varjavad alati individuaalsust, nii et kui üldiselt kõik õpetajad usuvad, et jaa, meie läheneme individuaalselt, aga ei tea mitte midagi, missugused on kehtivad soolised stereotüübid, siis neid igal juhul ei saa, saa iialgi individuaalselt läheneda. ja, ja loomulikult inimesed ja lapsed käituvad ikkagi enamasti vastavalt sellele, mida neilt oodatakse, nii et niisugused stereotüübid suruvadki poisid ja tüdrukud kastidesse, millest on väga raske välja tulla. ja nii kurb, kui see ka ei ole, küsitlus, mis viidi läbi Saar-Polli poolt eelmise aasta sügisel saja neljakümne kahes koolis ja küsitleti kakssada õpi-, õpetajat, äh, seda, et kuivõrd, millised on nende hoiakud siis sellest sooteadlikkust või sootundlikkust kasvatamisest ja õpetamisest. Eesti meediasse on jõudnud termin sooneutraalne, aga see ei saa olla sooneutraalne, siis selgub, et õpetajad tõepoolest ootavadki, et tüdrukud peavad oskama süüa teha ja poisid peavad oskama autot juhtida kahekümne esimesel sajandil. et tüdrukud peavad äh, toime tulema sõprussuhete hoidmisega, poisid peavad olema rohkem enesekesksed ja äh, ettevõtlikumad, nii et, et niisugused traditsioonilised soorollid, nii nagu nad olid tuhat üheksasada kuuskümmend, just võib-olla ei ole, aga nagu üheksakümmend üheksa on väga kehtivad. ja, ja sellest uuringust tuli välja, et õpetajad ka käituvad poiste ja tüdrukutega täiesti erinevalt, et äh, neil on suunatud erinevad ootused Eh, neile on kehtestatud erinevad mängureeglid, ilma et neid ise märgataks. tüdrukutesse suhtutakse tegelikult ükskõiksemalt, sest nemad ju ei häiri koolitundi nii palju. Eh, poisid põhjustavad küll rohkem probleeme õpetajate jaoks, aga neid peetaksegi huvitavamateks. ma ei tea nüüd, kas on see tõsi, et poiste nimed jäävad paremini meelde kui tüdrukute omad, aga karta on poisid saavad õpetajalt rohkem ressursse kui tüdrukud nendega tegeletakse rohkem, no ükskõik, kas nende probleemide pärast, ja, ja poistega vesteldatakse vabamalt, isegi kuni sinnamaani, et kui poistelt küsitakse arvamust, siis äh, tüdrukutelt oodatakse pigem ettenähtud vastuseid. ja, ja poistele lubatakse palju rohkem kui tüdrukutele, kui te mõtlete, et üks poiss või poisilik tüdruk näiteks on nagu rohkem aktsepteeritud ilmselgelt kui mingisugune tüdruku sarnane või väga naiselik poiss koolis, nii õpetajate kui õpilaste poolt. ja, ja niisugune meem, et noh, poisid on andekad, aga tüdrukud on usinad ja hoolsad, on juurdunud kõikide arvamustes. nii et üldiselt kool surub neid lapsi niisugustesse soolistesse kastidesse ja siis me ühe korraga tahame, et nad oleksid väga loovad ja avatud maailmale. Äh, no siin on veel neid niisuguseid väiteid, et tüdrukud õpivad korrektsemalt ja nagu oleks õppimine, korrektne õppimine loodusega kaasa antud. et ma ei tea, miks see loodus nii ebaõiglane on olnud. ja, ja õpetajad väärtustavadki poiste puhul siis ütlevad, noh, neil on, nad on leidlikud, neil on analüüti-, analüüsivõimet rohkem nad oskavad probleeme käsitleda ja neil on praktilise intelligentsusega inimesi on nende seas rohkem, et neile ei saa asju nii lihtsalt seletada. kõige koledam oli, et ühes süvaintervjuus üks õpetaja rääkis, et ei, see on, nüüd oli juba kasvatusteaduste õppejõud, et noh, kui ikka poiste klassi lähed, siis sa pead ikka kõvasti ette valmistama. ja kui me nüüd küsime, et miks tüdrukud näiteks ei taha saada juhtideks või jõuda kuskile kaugemale, siis see see, seesama võimalus, millest me esimesel päeval rääkisime, võetaksegi neilt ära sellesama surumisega sinna tagasihoidlikku vaiksesse soorolli ja pruugib ju mõnel tüdrukul kuulata, et ah, nad on alahoidlikud ja nad lep-, lepivad kõigega või nad on korralikud ja igavad või passiivsed ja vaiksed, kui kogu see võimalus ära võetakse. nii et äh, kool ja lasteaed suunabki arendama endas erinevaid omadusi ja loomulikult on see õpetaja sageli ise ka siin kastis ja tal on sealt raske välja tulla. ja me teame, et igasugune niisugune negatiivne tagasiside pärsib loovust ja, ja madal enesehinnang ja enesekindlus ka. ja need inimesed, kes on siis avatud kõigele uuele, mind hämmastas eile, et meie see mõtlemis, mõtlemise loovuse see paindlikkus oli nagu kõige madalam. et, et miks see Eesti õpilaste puhul nii on, et äh, kui inimesed on väga kohusetundlikud, siis nad ei saagi olla väga loovad. tundub, et Eesti õpetajad on ka sageli väga kohusetundlikud, sest nad kardavad seda kontrolli, mis tuleb ministeeriumi poolt või kuskilt Haridusametist. <clears throat> nii et need niisugused ettekujutused soo, soost ja soole omastest tunnustest on väga palju kultuuris konstrueeritud, me aitame sellele ise iga päev kaasa ja, ja see, kui me üritame neid vaadata, et poisid on seal ühel pool loovamad ja tüdrukud teisel pool, siis see on meie endi poolt toodetud ja taastoodetud ja seda tuleb osata näha. ja kui nüüd lugeda näiteks tekste, mis on meie haridusdokumentides, siis meil küll oli siin vaidlus vahepeal, et kuidas siis see käsitööõpetus kujuneb. ja kui praegu lugeda seda, et tehnoloogiaõpetuses on öeldud, et õpilane omandab globaalse vaate, analüüsimise, sünteesioskuse ja tervikliku maailmapildi siis käsitöös ja kodunduses taotletakse, et õpilane tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest, oodates kammitud pea ja vaigistatud äh, tolmuimejaga meest koju. hindab tööd ja töö tegijat. ja kuigi nad vahetavad vahepeal neid osi ja ma arvan, et niikaua, kui meil ei ole võetud omaks seda Taani lasteaia põhimõtet, et me saadamegi poisid nagu pikaks ajaks sinna kööki kodundust õppima see asi ei muutu, sest nad valivad, need lapsed, viiendas klassis vist on see valik toimub või neljandas juba. Nad valivadki selle ju vastavalt soorollidele. no missugune poiss julgeb siis ütelda, et ma nüüd tahan minna tikkimist õppima. ja teine, kuidas me tekstiga midagi võime kas aidata või takistada, on see, et kui lugeda äh, analüüse sellest või, või kirjutisi, et mis iseloomustab loovat inimest siis noh, niisugune probleemide lahendamine, enesetõhusus, usk iseendasse, enesekindlus sotsiaalsetes suhetes, autonoomia, energia ja pühendamine, riskivalmidus ja juhtimine, kas need on omased meie tütarlaste jaoks või tütarlastele või, või poistele? väga maskuliinsed normid, eks? nii et, et kui me neid äh, soorolle väga rõhutame, siis see igal juhul pärsib loovust ja, ja, ja niisugused ebanaiselikud omadused, mis on tegelikult seotud loovusega oh,, jäävadki siis rohkem poiste pärusmaaks või? kuigi osa uuringuid ütleb, et tütarlapsed ja naised on loovamad. nii et, et see, et äh, avalikus diskursuses räägitakse, et oh, koolis naisõpetajad diskrimineerivad poisse, sest poisid kukuvad sealt välja, siis väga maskuliinsetele normidele üles ehitatud kool ja meie ühiskond ka endiselt diskrimineerib ikkagi tütarlapsi. ja kui, kui te tahate, et kooli tuleb rohkem mehi õpetajaks, siis on teie teha see, et rohkem tüdrukuid tahaks minna inseneriks õppima. ja, ja ma annan nüüd sõna Riinale, kes räägib seda, et ka poisid on niisuguse domineeriva mõtteviisi vangid. aitäh!